Lubbuun Biyya Ambayee godina Guji'iiti biyya Shaakkisoo jedamuu eh, yoo waan dhibiillee wallaalan warqii hin waan ta'eef hin achii bahee dhufe. Dura innaa abbaa gadaa ta'e hunduratti maqaa waaqaan beekne ta'ee eh. waaquma dhiite bariitee waaqa namni duuchaa yaa'u duutiin jedhu callaa ta'ee lafa tanaan dhufe ture. Kaan dhufee mi'aa waaqaa waan beekuufi fi kanaan dura nama beeta keessa turee achii qabanii hin fidanii biyya bulchita jedhanii abbaa gadaana godhanii. Kanaafuu kana beekoo kana beekumsa mi'aa qabu saniif addeetaan dhufe. Utuu hin beekne ta'e an godhadhu waan bacaa jira wanni abbaan gadaa godhatu abbaan gadaa daadhii naqatee biifatee itti baanii gorsanii horii qalatee dhiiga dibatee injija babbassee naqatee akas godhee akkasiin jiraata. Kanaan le'anii, kanaa le'ii dheereffatanii, kanaa horanii jedhanii akki gadaan keenya keessa dhufe akkasan. Ani immoo waan sanduuchaa takkatti illee tolchuu hin danda'u wanni hin tolchinee warri moora laalanuu fi warri gorsanuu mootummaa waaqaan dhaalanuu waan jettu maxaafa keessa beeka waan ta'eef an kanaafuu waan san hujuu godhanne ammallee. kana godhadhuu naan jedhanii jennaan kana godhatu uummanna dhiigaaf waaqaa nyaadhee dhiiga waaqaa unee amma deebi'ee dhiiga kormaa korbeessaatiiti. Silaas keessa namni ayyoo Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantota sallaa jiru jalatti Nagaan koo bakkuma jirtan itti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma jalqaba irratti dhaggeeffattanii abbaa gadaa duraanii <clears throat> egaa kaa ergaa dabarsaa jiranii e, waldaa araara deemanii to'ii baay'ee kanan irraa baradhe akkasumas immoo iyyuu kanan dhaabbadhee of laalee jiraate taanaan e, viidiyoo kanadha. dhugaa dubbachuuf tokkoon tokkoon dhaloonni kun karam akka oofamaa jiru sammuu namaatiin hagam akka deemaa jiru kan nuu barreeffame dhiifnee kan nutti barreeffame duukaa hagam akka dhamaa jiru dhaabbadheef laala. Sababnis maali hoonaan jettanii tanaan dura waggaa sagaliidha natti fakkaata yoon dogongoruu baadhee bara kuma lamaa sagal jechuudha baran waggaa meeqadhaa kuma lamaa fi shanii akka lakkoofsa Itoophiyaatitti. Eh, Moo'aatii birratti intarbii ta'anii turan jechuudha abbaan gadaa kunii. Eh, baay'een eh, laalee. Eh, gaafii gurguddaan keessatti uumee akkamitti isaan oduma gooftaa qaban oduu hookan protestaantii ta'anii akkamitti abbaa gadaa ta'anii jedhee tanan yeroo san gaafii kana keessatti uume jechuudha. Garuu osoon hin barbaadin jedhan osoon an hin barbaadin fuudhanii bakka sanitti nageessanii Dhugaa namni waaqayyo oggaa hin yoo karaa malkaatti deemee abbaa urmaati bitamuu isaati achi malkaatti gaafa hirreeffannaa deeman hunda maal akka godhamu. Egaa ka amma dhaloota kana oggaa gaafatan kana namaaf hin himan jechuudha. Ofii garuu ni deeman itti bulan. Walumaa galatti irreechi waaqeffata akka ilaallatuudha as keessatti abbaan gadaa kun kan dubbatan. Dhugaa dubbachuuf as keessatti ibsanii dhaloonni yoo gurra qabaate jechuudha. Keessattuu pirootestaantiin gurra yoo qabaate dhaggeeffachuu qaba. Abbaa ormaati osuma ilaalan maal keessatti akka guddanne ni beekna jechuudha. Warri keenya maal akka waaqeffachaa turan callee jedhu, booranticha jedhu, maali jedhu wanti hafeen jiru jechuudha. Ani maaliif akka saba Oromoo kana keessatti abbaa ormaatii bitamuuf akka ariifatu Ayidoon anaafuu naa jiru. Walumaa galatti waaqayyo waa galatoom mucaa isaa na godhatee jira. Baay'een gammada mucaa waaqayyoo ta'uu koo qofatu na gammachiisa lafa kanatti. Tokko amma eh, namni eh, saba ofiitiin boonuu danda'a. Gaafa tokko saba akka saba kana goota kana keessa hin bahee jedhee dubbadhee beeku. Goonni kiristoos qofa waan ta'eef jechuudha. Isan ofirratti moosise waan ta'eef garuu maaliifan qabadheetoo dhufee hoggaa jettan. warroonni miidiyaa irratti beekama fakkeenyaaf eh, dooktor gammachiis jechuun beekamtiidhaanillee karoota sooshaal illee akkasuma lafarratti addunyaarra nama deemanii tajaajilanidha jechuudha tajaajilaan afaan ingiliffaatiin afaan amaariffaatiin afaan oromiffaatiin karaatu afaan garaagaraatiin beekamtiidhaan akkasuma abbaa qabeenyaa ta'anii biyya keessatti illee waldoota adda addaa ijaaruudhaan akkasuma rakkataa galgaaruudhaan waldoota beensara ta'uudha wantoota baay'ee warra dalaganiidha nama qabaniidha waggaa kana yoo asirratti abbaa gadaa kana affeeran dhaloota kana ni ta'a isaan nama wangeelatii ba'aa wangeelaa baatanii nama jiraniidha. nuyi abbaa keenyadha abbaa miti abbaa barsiisaa akka abbaa lubbuutitti kan laaludha jechuudha. Moo'aatii irratti abbaa moo'aatii kan ta'an Dooktor Gammachiis jechuudha. An nama Dooktor Gammachiis qeeqoo osoo hin taane nama barateetoo nama eh, afaan laanguchii meeqa baratee dhaloota meeqa jijjiireedha isaan jechuudha. Garuu maalinni eh, inni guddaan as keessatti wanni nu beekuu qabnu jiraate taanaan eh, yoo aadaan keenya kiristoos ibsin hoonatti hafe hoo kan isa naa jiru bar waaqa kana kan naa caalaan jiru lafa kanarra yoo hin yoo jiraadhe rabbi umuriin adeemsise ogaa torbaatama. yoo yoommoyyuu taree waggaa saddeettama innuu dadhabbiidha jedha sagaleen waaqayyoo waggaa saddeettamnu dadhabbiidha jedha waggaa torbaatamatti ati kan lafa kanarra jiraattu saniin booda ati amma baraabarri dhufee jaarraa jaarraan dhufutti ati oliidha kan jiraattu yoo maal ta'a kabajaan koonatti hafeetuma waaqayyoo fo'ameetoo yoon jiraadhe rakkoo maalii qaba lafa kanarratti. yoo lafa kana hin fakkaatin hin jaalatamu sirriidha lafa kanarratti keessattuu yeroo kana keessatti. yoo nama sibira jiraatu hin fakkaatin yookaan sibira of balleessu sibila bira si balleessuu barbaada yookaan si balleesse eh, ofii isaatii bal'ifachuu barbaada bara kana keessa bara akkanaa kana keessa jirra jechuudha. Isuma keessattuu lubbuun yeroo baatu hin beeka dhugaa dubbannee dhugaatti qabamnee waan jiru ifatti baafnee yoo dabarre maal rakkoo qaba dhalootaa waan jiru dhugaa jirtu dhalootaa dhaabnetu jechuudha. Kana maaliif hin kaasuu danda'e dhugaa jirtu barana lafa godhan waldaa araara. Deemanii too jechuudha. Abbaan gadaa kun dhugaa jirtu lafa godhaniit galan haa eebbifamu waaqayyo isaan haa eebbisu waaqayyo sa'a kudha tokko karaa kara kee dhufa ganama obboroo karaa kara kee dhufa inni guddaan mootummaa waaqayyoo argachuudha kan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha anuuyyuu keessattuu waggaa afran kana keessa waa'een irreecha akka malee obarii ta'aatoo jira soorii dhiifama naa godha warroonni itti bultan jechuudha sababbiin isaa kan nama kamitu nan kabajaa namootaan jaaladhu danuu jira baga isiniin ga'e kanan jedheef isaanan jaaladha waan ta'eef wanna isaan itti bulannan nan kabajaaf garuu ittiin bulu malee jechuudha. Keessattuu afran kana kan dhaloonni kan ofiisaati sitti himuun alatti dhugaa jirtu achi keessa jirtu baasuma Haga kana burjaaja'aa jirra jechuudha keessattuu wantoonni kanarratti ta'an. afran kana namoota danuun gaafadhe Maaliif warroota amantaadhaan ala ta'an jechuudha. Warroota isa keessatti bulan. Warroota isa too hirreeffatan, malkaa hirreeffatan baay'een gaafadha. Aadaadha. Achi keessatti maal godhu? Hin dhaqnaa, hin laalla laga laalla hin deebina kan jedhee deebii faana maalaatu jira. Kanaafuyyuu obboleewwan koo of eeggannoo godhuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kaa obboleewwan koo dhugaa bara kana keessa baay'ee of eeggannoo nama barbaachisuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kana waggaa jennu lafti tun hin Mootummaa Waaqayyo waan lafa kana darbu jecha mootummaa Waaqayyoo dhabuun barbaachisaa miti. Sababbiin isaa foon keenya gammachiisudha jennee yaa Oromummaa jechuun dhiigadha. Kanaafuyyuu dhiiga foon keenya gammachiisu jenne mootummaa waaqayyoo dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Kanaafuyyuu waaqayyo nu haa gargaaru. Bara kana keessa rabbiin nu haa baraaru. Dhugaa dubbachuu bara qormaataa bara maal keessatti dhaloota koo guddifadha yeroo jennuudha yeroon kun jechuudha. Sababbiin isaa dhaloonni waan itti fakkaate godha waan ta'eef waaqayyo nu haa gargaaru jecha baras kan baratti jijjiiru guyyaas kan guyyaatti jijjiiru <clears throat> seenas kan jijjiiruu danda'u. <coughs> dhiifama waaqayyo tokkichaa dha kanaafuyyu waaqayyo nu haa gargaaru jechuun jaaladhaa. Asinillee yaada ogaa qabaatta yaada keessassa koomentii jalatti naa barreessaa lakki kuni sirrii miti kan jettanis ogaa jiraate baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja egaa turtii haga ammaan afaan gootanii waaqayyo bara keessan jireenya keessanaa eebbisu jechuun jaaladha bakkuma jirtanitti waaqayyo nu haa gargaaru nu faana haa ta'u Eh, warri amantaa amantaa ofiitti akka ciman waaqayyo nu haa gargaaruu dhugaa dubbachuuf amantaa ofii dursitee achiin booda aadaa illee ogaa kabajje baay'ee nama gammachiisa. Kanaafuu rabbiin nu gargaaru isiniin jechuun jaaladhaa haga viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii naaf baay'een Turtii gaarii isaanillee bakka jiranitti waaqayyo haa fayyaa isaanii isaan haa golboobu jaaladhaa. Egaa kaamaan guddoodhaa fayyaa isaanii isaanii haa kennu. egaa ka ah, waan biraa waan jennu qabna. Rabbi simmoo gargaara keessa isaan yaadate jira. Ani karaa baay'ee baay'ee tokkoon gammadee isaan kan godhu isaaniitii fi